आप सो रहे हैं क्या दरगाह में फंसे हैं घर हाँ? रहते हैं कि आपका तो बेटा बेटी बेटा बेटी का मतलब? खा लीजिएगा हाँ गया है बोलियो पोलियो हो गया है तो कब से हुआ मतलब बचपन से क्या ये मास्क तो पूरा गंदा हो गया तो देखो मास्क दे रहे इसको देखो ये लो इसको लगा कितना गंदा हो गया मास्क पहनने से क्या फ़ायदा है ठीक है नीचे घर भर आपका घर कहाँ से आपका मैसूर से हैं और घर में कौन कौन है यहाँ पे है घर पे कोई नहीं है क्या हाँ। है नहीं करते हैं कहाँ रहते कहाँ पे आप यहाँ पे उधर पे जाता गार्डन पे आगे कहीं रहते हैं क्या अकेले रहते हैं हाँ, इधर से यहीं बैठते हैं क्या दिन भर उधर जाते हैं अभी कोरोना का समय है अभी इस टाइम पे नहा के साफ सुथरा रहना चाहिए भैया कैसे जाते हो घर यहाँ से तो चल नहीं पाते आप कैसे जाते हैं फिर घर हाँ? कैसे घर कैसे जाते हो घर घर से जाते हैं कुछ नहीं ना कुछ गलत आदत नहीं है ना आपको ना कुछ गलत आदत नहीं है ना ठीक है अभी आपको कुछ खाना दे देना है खाना खाइए आराम से खाना तो खाना तो देता है घर पे जाता है घर पे अभी आप दे रहे हैं आप खा लो देंगे तो क्या कीजिएगा पैसे का घर जाना घर जाइएगा हाँ घर हमको तो लग रहा है कुछ गलत आता है